Eu não Quem é? Quem é ela? Vai vir pra mim. Tá, nego. Ô, Arda Chico. Assim, assim, Quem falou que a boca é tua, rapaz. Quem falou que a boca é tua? Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. O nome dele é Zé Pequeno, tá entendendo? E tu vai cair, filha da puta. Não, mata não, que ele já entendeu. no Tú a la cama y tu beba. La quiero aunque tú no la quieras. Mi combo en la calle me espera. Tranochado no quiero más guerra. Conmigo se siente plena. La quiero aunque tú no la quieras. La quiero aunque tú no la quieras. Aunque se guíe de perra. Su papá en la casa la espera. Le hablo sucio, se desespera, conmigo se suelta de cualquier manera Mientras perros ladran como si pudiera, no da pa' cualquiera, no da pa' cualquiera Aburría en la casa encerrada Mami, te saco de acá. Deja ese bobo allá atrás. Que te cortara la Que te cortara la Y baja vaca, baby, mueve lo que cargas allá atrás. Deja eso ya, baby, no ves que agilas pura wea. Y que no soy bandido, pero voy a robarte. Que te fuiste con tu amiga, pégate el descarte. Que te des conmigo sin emborracharte. La nalga en el par y guayarte. Si tú quieres, no voy a amarrarme. Solo una noche contigo quedarme encima mío tenerte Holgamos frecuente con brillo la puse y después de meterte Voy por el millón sin tener que venderme ninguna cadena Tengo shine ni los dientes yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Suerte como va, cada vez que tira mira arriba y para atrás Mira no delira pero ya va a disparar Se tira sin copiar ya se va a atragantar Te la va a conectar, no un fake real La pieza está atrás pero vuelve a estar Ya, suerte como va, cada vez que tira mira arriba para atrás Mira no delira pero ya va a disparar Se tira sin copiar ya se va a atragantar Te la va a conectar, no un fake real La pieza está atrás pero vuelve a estar Ya, ya, motherfucker Aquí estamos, le ponemos en cualquier momento cada vez que creamos Es mi hermano, es mi familia, mira hasta dónde llegamos,